हेलो फ्रेंड्स जावा सीखने की सीरीज का ये है लेक्चर नंबर सेकंड दोस्तों इस लेक्चर का टॉपिक है डेटा टाइप्स सबसे पहले हम जान लेते हैं डेटा टाइप्स क्या होता है दोस्तों डेटा टाइप्स मींस होता है कि डेटा का टाइप डिफाइन करना इट मींस कि डेटा टाइप एक ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हमारे दिए गए डेटा की या दिए गए वैल्यू का टाइप्स बताते हैं तथा टाइप के साथ साथ उसका साइज भी बताते हैं इट मीन्स कि हमारा जो डेटा होगा वो किस टाइप का होगा जैसे कि यहाँ पे कई टाइप्स होते हैं integer character long double float ये होते हैं डेटा के टाइप अभी मैं डिफाइन करूंगा ये क्या होता है तो यहाँ पे डेटा टाइप्स बताता है कि किस टाइप का डेटा हम अपने प्रोग्राम में लेने वाले हैं तथा उसका साइज कितना होगा इट मींस कि इस वेरिएबल के अंदर हम कितने साइज तक का डेटा रख सकते हैं दोस्तों इसको समझते हैं हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से जैसे कि मेरे पास एक बकेट है तो इसमें हमने डिफाइन किया कि डेटा का जो टाइप होगा वो क्या होगा हम बकेट में मोस्टली रखते हैं लिक्विड चीज जैसे कि पानी रख सकते हैं तो बकेट में जब मैं पानी डालता हूँ तो ये हो गया डेटा का टाइप इट मीन्स जब मैंने बकेट बनाई तो उसमें डिफाइन कर दिया कि डेटा का टाइप क्या होगा लिक्विड तथा उसका साइज पांच लीटर की बकेट होती है दस लीटर की बकेट होती है और भी अदर साइज की बकेट होती है तो ये हो गया डेटा टाइप का काम कि उस बकेट में जो टाइप है वो क्या है लिक्विड इट मीन पानी और उसका जो साइज है वो भी फिक्स किया तो ये होते हैं डेटा टाइप तो दोस्तों डेटा टाइप में हमें याद रखनी है केवल दो चीजें ये डिफाइन करती हैं दी गए डेटा या दिए गए वैल्यू का टाइप और उसका साइज दोस्तों डेटा टाइप्स के हम मोस्टली दो टाइप्स के मान सकते हैं इन्हें एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा है non primitive data type primitive data type के भी फोर पार्ट्स होते हैं जैसे कि integer second one is relational third है करेक्टर्स और फोर्थ है बुलियन उसके बाद इंटीजर के भी चार पार्ट होते हैं बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग और रिलेशनल के हुए फ्लोट डबल करेक्टर का है एक पार्ट जो है कैन और यहाँ पे है बोलियन बोलियन का कोई भी पार्ट नहीं है नॉन प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव के हैं तीन पार्ट क्लास इंटरफेस और एरेस सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप दोस्तों प्रिमिटिव डेटा टाइप में है byte short int long wide short int long इसमें दोनों में हमें क्या याद रखना है नॉन प्रिमेटिव और प्रिमेटिव इन दोनों में कि ये क्या डिफाइन करेंगे डेटा का टाइप और डेटा की वैल्यू टाइप और साइज ठीक है तो सबसे पहले है हमारे पास बाइट शॉर्ट हम मेनली प्रोग्राम में जो यूज करने वाले हैं वो है byte short int long float double char ये सारे जो सबसे लास्ट के पार्ट हैं हम वो अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे तो यहाँ पे है सबसे पहले बाइट इनका क्या ये क्या क्या बताएंगे ये हमें बताएंगे डेटा का टाइप और डेटा का साइज सबसे पहले बाइट है तो बाइट का यहाँ पे आ, मैं इधर लिख देता हूँ बाइट का जो साइज होगा वो होगा वन बाइट एंड जो इसमें टाइप होगा वो हम रख सकते हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू जैसे जीरो से नाइन तक की कोई भी वैल्यू जीरो से नाइन से मिलके बनी हुई कोई भी वैल्यू उसके बाद है सॉर्ट सॉर्ट का होता है two bytes two bytes then int int का है साइज फोर बाइट्स उसके बाद है लॉन्ग लॉन्ग का है एट बाइट्स ये है हमारे साइज इंटीजर के पार्ट्स का इंटीजर का जो पार्ट है byte short int long one byte two byte four byte and eight byte it means कि ये जो वन बाइट है ये है बाइट का साइज टू बाइट है ये है सॉल्ट का साइज फोर बाइट है ये है इंटीजर का साइज इंट का और एट वाइट है ये है लॉन्ग का साइज और यहाँ पे सभी में वैल्यू जो होगी जीरो से नाइन से मिलके बनी हुई जो वैल्यू होगी वो बस इनका साइज कम कम ज्यादा होता है जैसे कि इंट का लॉन्ग का लॉन्ग एक ऐसी वैल्यू डिफाइन करती है जिसमें हम बहुत ही लॉन्ग इंटीजर रख सकते हैं और इसके बाद आ जाता है दोस्तों रिलेशनल नंबर पे रिलेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जैसे कि जो दशमलव से मिलके बनते हैं डेसिमल पॉइंट्स इट मींस कि यहाँ पे जो फ्लोट है डबल है ये डिफाइन करते हैं पॉइंट वाली वैल्यू इस टाइप से जैसे कि मैं रख दूँ zero point eight five six जो भी nine point six three eight three four point five इस टाइप की वैल्यू ये डिफाइन करते हैं फ्लोट और डबल फ्लोट का दोस्तों यहाँ पे साइज होता है फोर बाइट्स और डबल का साइज होता है दोस्तों सिक्सटीन बाइट्स ये है फ्लोट और डबल का साइज यहाँ पे फ्लोट और डबल दोनों ही डेसिमल टाइप की वैल्यू दिखाते हैं इसके बाद आते हैं हम करेक्टर टाइप की वैल्यू दोस्तों करेक्टर टाइप uh, की value it means A to Z हमें कुछ भी वर्ड्स दिखाने होंगे ए बी टू सी इससे लेके जेड तक कोई भी वर्ड डिफाइन करना होगा वो हम डिफाइन करेंगे हम कैर से it means C H A R char से कैर क्या हमारा जो साइज होता है वो लेता है टू वर्ड्स सबसे लास्ट है इसमें बोलियन दोस्तों बोलियन यूज होता है कंडीशन को देने के लिए जहां पे हमें ट्रू और फॉल्स में कंडीशन देनी होती है वहां यूज करते हैं हम बोलियन बोलियन केवल रिजल्ट देता है ट्रू और फॉल्स में इसके अलावा कुछ भी रिटर्न नहीं करता है देन बात करते हैं हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की ये है non primitive data type class interface और एरे तो ये एक अलग टॉपिक आएगा क्लास का इंटरफेस का और एरे का इसका पूरा पूरा सेपरेट सेपरेट एक लेक्चर होगा तो यहाँ पे हमें जस्ट सीखने होंगे byte short int long float double कैप ये सारे दोस्तों हैं कीवर्ड्स अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं अभी के लिए जस्ट हम सीख लेते हैं कि कीवर्ड्स को हमें लिखना होता है स्मॉल लेटर्स कीवर्ड्स का कोई भी लेटर वर्ड स्मॉल लेटर्स में होगा जैसे कि यहाँ पे है कैर कैर का सी एच ए आर चारों वर्ड्स स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए सेम थिंग यहाँ पे फ्लोट और डबल में यहाँ पे भी सभी वर्ड स्मॉल लेटर में होने चाहिए और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए यही रूल अप्लाई होता है इंट लॉन्ग वाइट शॉर्ट में तो दोस्तों ये थे डेटा टाइप्स जो जावा में यूज किए जाते हैं और इन्हीं की हेल्प से हम वेरिएबल में हम वैल्यू को डिसाइड करते हैं हम डिसाइड करते हैं कि अपने वेरिएबल में हम किस टाइप की वैल्यू लेना चाहते हैं और कितना उसका साइज रखना चाहते हैं साइज के अकॉर्डिंग या वेल और टाइप के अकॉर्डिंग हम डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं दोस्तों ये था आ, आज का टॉपिक डेटा टाइप आज आ, जो भी आपने आज के टॉपिक में सीखा उसका रिप्लाई करें आई बटन का क्वेश्चन का रिप्लाई करें उसके बाद गिफ्ट जीत सकते हैं आप लोगों के दोस्तों कमेंट जरूर करें उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया और दोस्तों अपने दोस्त लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी मौका दें गिफ्ट जीतने का दोस्तों वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें